tengo gusta en la mira. ¡Ja! ¡Evaporación! ¡Catástrofe! ¡Ah! ¡Diluvio! ¡Ja! Oro! ¡Ja! ¡Muro de Hierro! ¡Ja! ¡Barro! ¡Tormenta de metal! ¡Muro de fuego! ¡Proyectil gélido! ¡Lluvia estelar! ¡Shuriken sombra! mi redención. Protegeré el bosque con todo lo que tengo.